てく通りに私たちは平成元年生まれの子どもたち高校生になった時に厳選されました、えー、そして今も令和になっても絆の心は変わりません「とわにもに」をモットーに楽しく踊らせていただきますよろしくお願いいたします Oh. 男の子と女の昔よく見た祭りの夜よ夢を枕に夜 離れた故郷の夏は祭り林と夜店の清。よみんな達者で笑顔でいるかいつか Watch my Try